ועצת השם יסבורך, יואים א', לסיידה שמות, י"ג, טבת, עד תשע"ה. היום מתחיל סדר שובבים. האריז"ל אומר, השבועות האלו שקוראים שמוס, ואירו בוי, בשלח, ישרוי משפוטים, אלו נקראים ימי שובבים. שהנובה אומר שובו שובבים אל הימים יכולים לתקן את כל הפגמים שאדם פגם בבריס, רחמונו אצלם. כי הפרשיות האלו מדברים מגולס מצרים. מה היה גולס מצרים? עוד אמרי שחטא 130 שנה, בצור זרע לבטולה. ומאילו הקליפויז והטיפויז נבראו, קליפויז ומשחיסים, שמהם סובלים בכל הדורות, וצריכו לרדת למצרים בכור הברזל ולסחוט לתקן את זה. ועם ישראל יצאו עם מזוכח לקבל את התורה. מתי זה קרה? זה קרה מפר של שמוס. אז השתבט פרוי עם עם ישראל עד שבא מוישה והשליחו של הקדוש ברוך הוא ונתן עשר מכוס לפרוי למצרים עד שזכינו לצאת ממצרים וזכינו לקריאס ים סוף, ואחר כך לקבול הטוירה, שאנחנו מגיעים לפרשס משפוטים, שאז הוא כבר גם פרשס קולים, שאנחנו קוראים לכפר על נפשתנו. ולכן הארבעים יום האלו מאוד מסוגלים לתקן את פגם הבריס. מה אנחנו צריכים לעשות בימים אלו? ארבעים יום! קודם כל, להיות בשמחה. שצילה לעיל, יש לנו תקווה לתקן את הכל. זה כבר השמחה הכי גדולה. וכן צריכים להגיד את עצמו, כל יום להגיד את עשרה מזמורי תהילים הנקראים תיק הכלולי, שרבנו עוז הבטיח שהתיקון הכלולי לתקן את כל החתום שבאוילם בפרט גם הבריס. רבינו אומר לקוט המרן חלק א', שחוף טס. למה זה נקרא תיק הכלולי? שזה יורה חיצים לכל מקומות שאדם פגם, הוא מתקן את החטאים. ולכן אנחנו צריכים לשמוח שזכינו להתקרב אל רבק הזה שגילה לנו את התיק הכלולי, עשרה מזמורי תהילים. אצל חסידי ברטלב נוהגים תקף יד בשחרית, אחר שגומרים, עולה לשבח. ועדיין אנחנו עם התפילין, פיל רבי תם, אומרים כבר את עשרה מזמורי טילים, שזה מסוג לפרנסה, זה מסוג לרפואה, זה מסוג לכל הישועות, כי תקם יד כשאדם מתקן את החטא שלו, אז ראו לו לשמוח מועד מועד. ולכן היום הזה, יום ראשון של השובבים, תקבל את היום הזה בשמחה, מי ייתן שתתחיל ללמוד משנייס בגרסה, משנז אויסס נשומה, שתתקן את הנשמה שלך, ותזכה להרגיש את הקודש ברוך הוא בשמחה צומו. יש שלומדים גם תיקון זויה, ויש לומדים גם עין יעקב, כל אחד כפי הכיסופים שלו. העיקר, תיקנה הבריס, אמר רבנו לקוטמרן, חלק א', סימן קס"ט, זה שמחה. אם אדם שש ושמח, הקדוש ברוך הוא שומר אותו, שאף פעם לא יפגם. ולכן מאחר שעבר עליך מה שעבר, תקבל את היום הזה ואת כל 40 יום. של ימי שובבים בשמחה עצומה.